Ey yavrum geçsem sızlım bugün dersinde bu Minecraft imiz case animator oyun короче дайым жесілер hello өміріңіз қандай болады бұл ойынды ойнап көрген жоқпын Тек көрейік қане жақта наушниктер короче наушник тағылды Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Сказка дейді Не подсказка қаяқтан шығамыз ол ұйықтап қалды ол қорал тағал ұйықтап қалдыңыз Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. хрень Сколько же все это стоит? Не заталкивай. Так, ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Лет через десять такие везде поставят. Но человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был заряд. Черт возьми, это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема была в моем кабинете. тоғыла шталар таярлап отырын тақшы видеоны көретін оның жүрегі осылар болса көрмей ақ қойсын бұл ойынды өзім ойнап көрген жоқпын қандай ойын екенін білмеймін Chat kapatskasga verildi. No signal babasının burası. Tağlarımın burası. Gel oyun. Давай. бірақ менің түсінігім бойынша бұл жерде роботлар басып кеткен болады бізге осы жерді тазалауымыз керек болады менің түсінігім бойынша одан да басқаша болса қай демалып қорқамыз енді бір қорқу короче Hola, ағайындылары ха ашығымыз жауық көреміз әзір давай давай рад закрыт закрыт закрыт закрыт еш сигнал сигнал жоқ. Бұяққа кірдік. Яқтан келдік. жүз бес Алан Гейт. Біздің қанам. Менің атым демек Алан Гей деген ойындағы izlediği o was benar benar benar. Ya. Niye oraya koysa olacaktı? Ya. Niye oraya koysa kayırdım hemen. сөйтіп камера аяқ шыға берген қорыққанымды көріп отырасыз бұл ойын телеграм каналда тапты әлбетте телеграм каналға өтсеңдер бұл ойынды табасыз ключ карта жоқ уа деп шығып қалса әз қорқаман анау қорқаман сәт мынау көз жанды көрдіңіз бе алты мың бір жүз жиырма төрт тағау тұрың нima болды senga фонарик өшіріп ойнайық па иә көрініп тұрған жақсы артқа қарап жүрейік жаңағы роботтың көзі жанып еді жаңағы роботтың көзі жанды баста келгенімізде қара көзі жанып еді баста келгенімізде көзі жанды бұл кадрды қойып бере алмаймын монтажлау керек ол үшін че қанша жауық мына персонаж түсіп қоймай қалай жүргені екен иә алло өшіп қалды мынау шіп қалды фонарик е кетті көрініп тұрды болғаны алла құдайға шүкір сорға жанды қа ерге келіп қал таптық осы қай жердеміз бір нәрсе о мында жарым сәт шығып еді сонда біздер қай жердеміз қазір руфь қақты ә бізге ключ карта керек мында өзім ханама келдім бірақ ключ картаны еш жерден таба алмай жатпан рас ал еш жерден таба алмай жатпан қанша жерден іздедім таба алмай жатпан бірақ bu Allah құдайлар жақтаудың бір жерді болмаса еш видео үшін ғана қорққан болсаңыз комментарий жазып қалдың короче ар жағына о фонарик істеді қане табайық енді Короче, видео с моего шумана жидкая, что здесь.